47. Ek tel in tiene en ek sit 20 by. Hoeveel het ons? Snijders. 66. Lees van achteren. 67. Prachtig. Prachtig. Volgende een. Ek het... Uh, Ek tel in tiene. Ek sê 20 by. Hoeveel het ek? 20. 20. Anna op, Anna op. 20. Ja. Ja. 20. Ja. 90. Baie mooi vir jou. Ek het 90. Pragtig. Laaste een. Ek het 79. Ek tel in tiene en ek sê 20 by. Wat ek nou?